Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan di tanganku ini sekarang ada musik box ya musik box dalam keadaan copot konektornya ya dan ini sering terjadi pada musik box dikarenakan mungkin terlalu memaksakan ya atau sering jorok ya sering jorok saat Eh, pengecasan ya dan akibatnya apa eh, konektor eh, coplok ya copot <laughs> konektor copot lalu jalurnya juga biasanya ikut terangkat ya dan diusahakan di sini eh, setidaknya ada pin bagian kanan kiri ya itu pin untuk ground dan positif ya jika uh, positif dan negatif masih ada itu kemungkinan masih bisa kita uh, perbaiki dan kita coba pasang uh, konektornya ya Thank you. nempel dengan kuat ya agar tidak mudah copot kembali